satu tiga belas ribu. Kalau lima ribu bisa? Oh, nggak bisa. Mana dapat lima ribu. Aku sajan ayah nempoh poma. Ini mata lahan ini. Kupu tayo buat bahan ini. Nyatanya nak fikiran orang kaya Baik lagi lah Tapi ibu merabak muka raja Ilang pun rupanya Baik lagi yang lah Hana aku mencinta awak kamu Kamu nak ajak Ha baik letak kalian atur dong Kaya hurau ke ni Tengah Tak boleh gen Dua yang ni Tak jid besar Adik, adik dah lapar. Kakak cari makan dulu, Dek ya. darah hati rumah nak tapu haitim. Terobak bunga pun yang tak dia katanya. oh eh, mati yang ni. Ya, bak pinang ni. Suah tak pinang asang ni. Mana tak pinang tampak. Pagu ni. Eh, bak pinang dah kak payah tak pinang. Mungkin ni hal karaya eh. Ah, nampung gunda. Dia long yang pinah eh, kak. Oh, je. Jumat tak kau tu ni. Kita tengok orang jumat. Dari jaman jumat. Terus inohat. Membak pinang. Oh. này bạn lên nút bạn lên nút đâm là học con lợi dạo con nhỏ yêu bột hắn nó có yêu nó nhỏ thì ngờ thì ngờ mình tờ cô cả cửa nhà thì đúng không na thằng thì ỉ đây làm mấy bà bẽ lẹ bạo hơi lẹ bạo ờ, ờ ý cô bột ờ, cả cô còn nữa nhà cả hắn cứ bị bột ở đây phải cái bàn à ý tè bột bột đi Ui, nên sự bạn dã Oh man, patah yang panah i. Berak ke pi kolam ni dia. Pai tapi ke pi tak jep ayo. Orang oh, lagu pak guru. Ah. Oh mana lah? Nak i bengok ino. Oh, pandai lawan tu puwa bantau kanai la ju ino. Okey ke lawan. Tak biasa lawan kudu lagi ino. Kadang nak urung lagi drone untuk rumah. Oh, baik mangai je lah. Bila aku pinai ino lewat. Nak mangan apa apa pak guru. Tanyo. Bocoknya pinang ino. Hmm, ino kudu. กูนาเปลยอย่างเนาะรายท่าเปลยลนยูพลาสเตอร์รูมอปดิสิเมเตสิเมเตน้ำตัวรึเบปะคุปูมาให้ทาเลยให้ยืนให้เดียวแล้วตัวรึเบนรากระโดนหัวเต็มมาทับปะด้วยเต้าร้อนนะกาเดียวมดาวาน้ำมุปูปีมดาวาเี่ะกะบีก็ท่ามาให้พลาสเตอร์ไทยกับพวกเรื่องปัจจุบันูเรืืองแต่ก aja ada kurang tak ะ d a l ่ k a เจ l า Jadi r e n c a ร a don c ดูโดแต่แก u บ o tekel อย t a eh j งมั่ง g งร n g นเนาะ a ั d a i ยืด Ji kan dah pasang bakai le eh, baru dah plaster. Oh hanjur lagi kan? Ana je. Bukan tu lah. Pajan dah batal tajak rumah mah. Eh, ji kan? Oh. Dah pasang bakai le eh, baru dah plaster. Oh. Jadi pajan dah batal tajak rumah? Muno, ira nuwa ji le. Kena batal long tengok long jak tengok rumah. Long press ke? Ye, ye. Ana jak ju rumah tengok. Kan tu lagi sale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, kena jak le. Kau pulau mi le. Hai, napang macut. Upeng, kalau dah kerja, tinggal di rumah berdepan perkara apa? Hai, mana je kopi? Ah, tinggal di berdepan. Bapa ni nak nak mau ha, kerja aku dah kafe. Kesal gurau. Bukan dia nak awak ni. Ya. Tapi terus no. Kopi leh kara. Ni lagi ada kopi orang hair baju kerja. Tapi tang lagi hanahi pormo, Tang kompormo ya. Tang awak baju awak baju di tang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ino hat baru kau. Kau kerja mana ke? Ini hello main mana? Ya, ada darah wek wek. Kau kau bantu bantu mak sihat. Kaduh kau wek wek turun Kau bantu nyambu lintah gun? Hana tak gumbu, hana ngau eh, tak Kau kaduh kerja tapi. Iba ni dah yo kaduh. Ini kau orang mau bu. Hai tahu le bilangnya. Ah, mereka lagi kau kau kerja kerja aja. Aku kerja ah, dah. Kerja aja. kan? Kerja ah, aja. Takkan tak tak buat hatu ni. Ya. Mak tak ada cu sirot. Saat tak tu pergi tanya ni, aku tanya je. Dan tak rumah, bu tan tahu. Ni kada tu. Abang leho kalau je. Biasa kaki gua noha. Alah, apa kuat uli. sepi Aku terdiam diri Malikai cinta kita Makin menepi Oh adik jak Belum tak kenal bang Oh Oh jak kenal Belum tak cinta dah bang Oh Kau perlu Baik lah ijak Bang lagi nyawa sepul-sepul Dori dua tu Rangkai kembau buah Senyum di bibir Senang di hati Jauh di mata Dekat di hati Walaupun kau bukan siapa-siapa, tapi aku yang nanti. Mungkin abang jadi yang menanti nanti. Mek tak nak boleh bantu ni kena. Tengah hendak pah boleh aku rumah. Tengah nak salah terus orang. Eh, kau menang. Kau tiga kali sama abang kayak gitu. Ha, dari di situ abang pergi ke sini. Bang, kau tengah apa? Hai, dengar bandaran sikit. Boleh yang berapa? Mereka ajak ya. Eh, tiga kali. Tak apa lah, walaupun suatu saat ni pasti bertemu lagi. Dah dari Yo kamera yo waso gede bi. Hai, barang leo tha ka yo. Peng ana moho ho ka ka ba. Bang doi leo, galiu ni jo baro. Oh ya kadang pi tu bo bu bi. Tu bo leo. Ini punya saya. Ada apa? Yang di bawah berapa om? Yang mana? Yang di bawah. Yang di bawah ini. Uh, seribu. Kalau ini nggak cukup. Mana ada cukup uang ini? Kalau minta itu boleh om. Nggak boleh minta-minta. Apa minta-minta? Ini punya saya, bisnis saya. Apa minta-minta kamu? Nggak ada minta-minta. Udah keluar sana. Kenapa ni? Ini kan tu Kenapa? Minta air tak dikasih Oh, oh sayang kali ya Yuk Yang tu Yang di bawah ya Hai Pupuk ya Kamu lagi ngapain kemari? Hai Pupuk kurang ada oh. ya? Hah? Hai, don't nak nanggung tanya atau buat Ha, popo kaya ada ulung tak? Ibah aku tu ia tiri pe, dia ia ni motor ni tak tiri. Ibah aku tu. Yo bang kai lu kedai lu bisnes lu. Ha, aku tiri lu. Dia nak pergi mau lu. Ha. Bang yang nak tiri lu. Yang punya ada. Popo rusak ni deh. Ha, nak pijat dia. Dia kan dia payah. Kita apa remat? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau buat ni? Mana mau kaya. Tak na dia wanyo ipajo muda na ibo kulit nak iban cara kempaya aku boh boh leong yo. Ya. Na nu hanje ka nu teuro ga do pai wei wei. Duh wah rempu dah aku buat kero tu. Jeng kapalo di bungongnya. Masak abang bungong itu biar abang mamplang. Kan kakak ni. Bakal mak. Eh, tak eh abang bungong masak itu biar abang mamplang yo. Kan mak. Kan kan mamplang belum puduk mano antara mano bunga belum puduk oh, ino. Mana mungkin mak abang bungong itu biar abang mamplang. Tak ada satu orang kadang kiamat karap tahu orang. Tuhan mak, makin kat Tuhan makin jawai lu kalon. Ki banda pegat mak Tuhan tile. Ma, si adik ho mak tintan hana kutu ho tintan le ho kai we we turu supo e we we kadang na rumah la e ni ji tijak ka set ti a ah. siro na pi han jaga ji pa e eh, da jaga ta pegah munoi pegah ji mede kru tau ta ah, ji lu mak kan nyana kan lung lung tu bi ji kan eh ah, ji engke sambil ka set tintan menye engke mak kan menye na kerja untuk lung kerja cuma kan menye hana lung hana kerja lung tu ji no ji ka ji apa ge pakai batu lah Oh, rupa je pun mamplangnya tak digamro buku tuh, Aku pikir tak bapak bunga ian. Ini ada yang tanya, bapak tanya. Anak sayang, ikut mak ambil cuti. Ini punya anak tak sedot, anak ibu wawon, tapi itu pun anak ibu wawon. Hanya dah biarkan, pi, karena adik dina, perak sedot je, no. Halo, dek, kak dah pulang. Eh, kakak ada pulang kue lho. Bapak kan tidak ada nasi apa yang ada kue ya. Besok lah, agak usahan makan lagi lebih keras untuk dapatin kue. Itu usahan nasi maksudnya. Nah, makan lagi. Ini kan aku yang aku yang makan yang banyak. Nah, sekarang udah makan. Yum. Kita makan lagi lah. Kacap lagi sebab tahu ada rezeki sana. Yuk, dek. Yuk. Jauh rumah tak langke utang hana urang. Wate lake na de miak taku taku de ba bayi kan modem plung-plung. Hoi, si Intan, mana diangkat-angkat dah telefon. Apa mantang tinggal di di rumah? Alah, bah. Tolong jauh rumah mantang lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, nak intan? Hana aji kai tubi ya ka puno kai jah ne wo lom. Pena perle de? Nah, hek lom telepon Hana kan ka angkat. Yang ku nak tok oh, perah lom yo pi yo kai tubi ka puno ka. Aku la bu lom la kai din la. Jelah menan. Ku pikir tak nyo calon lintero oh. ku pada padahal kangen tintan. Ada mubik-bik ke ka tenang ate de. Alah, tu mak. mahro ne bang. Ya kalian sintan. Hana sintan di. Irmoh dari bunda bengah aja. Hana wowo lung pika mlai bunda kalung sudah hana aji. Oh kajak man bang. Hana lung duho di. Tapi lah bang lu lagi sini bang. Oji oh, oji. oji. Dek, kita minta lak Wanda sana yuk nanti dikasih duit. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Ciban. Kalau lu ndak mak, mata bonya hana merempok ngaji. Ha kejak teman hana wowo lu? Nyanci gara-gara ro ne. Pak ne gara-gara lu man. Kapatai kata dhe di. Eh. Ko bra-bra ne dhe ro ne. Ciban be dhe ta ku bah Nyala ngau ka long ro ni. Ai ba pikir long ka do ka ka tetok di setiat. Wah, tu lagi ngau. Lap bersih dah. Ya. Kamu kayaknya. Oh, Sudah. udah siap? Udah. Alhamdulillah kita dapat rezeki dari Alhamdulillah kita dapat rezeki ada membeli apa? Yuk. Hajat lam ันอีกแล้วโอมานทัลกาเกียวเอโนทางอีกได้ยีบยีโนทับีบุลิกระตัวละปุนตัวมโรตัวกระกระมาเนี่ยอะไรกันเหรอเขาดันนึกเจอมาปีกเจอที่เล็กปังเจอที่ฮานาฮานาเกรงเรียนมือ Alah, kau kami makan. Oh, ira pun pun dah Honda ina aku kau bawa jalan. Ini lampu merah ina kan sudang ina. Oh ya lampu merah bu. Ya. Oh parah bu, naro ina. Kau luar tanya bu kan? Ade long nuturi bu, kini kalah ina. Karena nuturi ina. Ade long nuturi ina. Nuturi. Kan Buka nuturi. Kan Ade long sayang. Begasa male male tak tuntut ilmu kita manusia. Dah tanya alamat Pak Urung sakit Wadah dah tanya alamat Gem lagu Kenapa nak tanya pula kan Saya lagi durian Pak Tanya je ko duduk ini kadang ni kada ni kacu depan kaju ni depan ko o be ke tala le lagi no na bungong rupa jino oh bungang jumpa ini, pan bungang malu nya puang ko ni kirim ko yang tu yang ku tabra tapi ule ba ku pikir no kerja pi de kada nya kan tak ule kan hana kerja ko ada, ko kada Ada de ada de ngaro kada nya gara jika duri ka Simpang Bayu nak aku kalau lagi ni. Yang betul ke apa? Betul lah Simpang Bayu. Yang lagi yang apa kan? Belum balik you kot. Kita pergi pergi dia. Ha, ha, ha. Lepas pergi dulu. Ada sepadah mana? Mana yang boleh lima? Kalau malam pun hanya agak-agak. dulu Iya, aku dah buat hai. Kan cukup pangai. Hai, jangan jadi burung. Kan nyana bang. Sampai. Padahal kan itu yang indah. Senangnya dalam hati. Udah dapatnya abang ini. Tak beri, ini dah jauh rumah. Nampak pinigranok sa kagupi. juga iya tu. Kau itu Ia mirah macam yang punya darah yang. Kapa mi yang kau mirah? Kau itu boh je. Dah. Bakwa aja, ajek iya ini. Mira kaji. Banyak banyak darah. Hai kau menang. Ini bagok gorgo perlah. Tak terima nak berpok. Nak apa tak? Oh, rumah ruko oi hana aku penjara ni. Aku sekarang bukan mak dia Dah dah ke cap mangat dia mirah oh, sama dia kiban juga tip sama mirah cap bang oh bet tanya mana pesan hai Nana. no drone lagu oh mana ni lo lah aku go lah, bin ada ada hai pada ni pesan ini kan dia bisa nyak ni ni bisa juga ulangan oh ini oh. oh bang dah boy mirah lagi kau yang bos Pemukih hari? Oh. Kan dah hari lagi dulu dah. Oh. Dah. Apa? Kan sama dua lah. Eh? Oh, oh. Sama aku dengan darah. Ya, sama aku dengan darah. Darah sama. Tapi beda tu. Oh, ya, ya. Ah. Bangat bang iyo. Bukan bangat. Tuntet. Tuntet. Ya. ก็ปลาถ่ายกันแล้วอีมีระทำมือกรีดเองหันหลังร่าใช้บันติงโอ้มาบังเนี่ยกับปจอยไปเลยมาจุดเองยำลำเป่งเลยโอ้กับปจอยถ่าบังไปกูเจ็บแล้อยู่งามบังโอ้แต่ทว่าเด็แกก็บันโดนมาแม่มาจรอกมาแม่ช่วงอีดอกกูจะปลาไหมต้องปีดิเอมาดิจ่อเย็นรอนึกปจอยาันบุกมานอนประจูดาดาดินเอฮานามาธดาเขาปูมาเลือดทาเอเลยเลยฮานาดิ้งยงจังไงนี่ร้อนนี่ Apa kau menang mau macam luk tak ni kau? Alah, ia B.O.P. Mengayal luk, apa sih tinggal tak? Pertama jaluk-jaluk, bu menjaluk tak baik. Oh, baik, nama kamu tak nama Mehdi menurutku. Bang, aku rasa nama Mehdi. Popui leh. Ikon, cuman baru. Pekan ni leh, baru saya leh. Ia sabuhan ni, ni, Johan. Alah, baik kau ingat leh. Perkaranya baru, wahaya tau. Kau menurut gerakan. Tidangkan ke kelam bubatah mentang. Tunjuk di bibir, tenang ya. Jauh di mata walaupun kau bukan jambat-jambat Tapi aku yang menanti Mungkin tidak zon yang menanti anak niatnya Apa dia lagi? Lu sedih hadir Kau tiap berajam Pasti batalak ni Baru tak dia ke ajar kan? Betul kau betul Baru Hayat hmm. dah Getak le barang Hana tak ua man bak kedai Ilung pih getak barang pikiran ku Bo tak ua le perkara barang puno Tapi peng hana maho sagai Bo puhan sakit le Kan kak perkara baru Pek lagi nyang Hana umia mia berhung Ngan lu ngepat Yang ban lupa Aku jumpa mati Yang ban Bek hana umia Tayang Tayang umia Hana tabung na Lagi nyang Bukan pakai kacamata Hai Tak perlu ngeri Lagi nyang Buat tim di Yung pipeng ni tingnan lang mo yun. Ito ang peng ko. Alak mo, kato Kaya macam bapa yang baba ni sini. Ito, ano nyo, ano po dyan? Ito yan, kanang... Ah, napanay ah, apa ni you know. Yan, yan, yan, tuwan kayo mukha. Oh, yan, tuwan. Tuwan, tuwan. Ito nga, gahaw nung kaya. Yan, gahadraw nung kaya. Alam mo, iya tabo, kaya ba yung ibang daraya. Napay mo pa kita orang, ulo. Alak, harap. Yang kat teruluk dalam dawa. Mana lemah? Kecil dipegah. Bayu ke deh. Kamu tak buta, kamu tak buta, kamu tak buta, mana, mana tak hoja sih. Yang yang pasti dah, wah, kadang beri. Mana jelah di Suriah, ya, mana jelah urung. Syah mana dapat 5000 adik hmm, lagi tak boleh tepat tak waktu kan janji boh limang ni pega bukan boh limang harus naik no. memang harus lebih disiplin wate Terulang. Oh, mana? Urau pika sepul. Kau yang kaya ni no. Upe ile puta yang puka puka lorong bajalan. Hai, apa panel yang puka lorong? Si lorong ada kana. Mana nak kamu puka? Di ya? Di ro, ni pupu nak melagu guna bawa jalan. Betul ide. Yang soal melagu galak galak lu ngawak ro kupu kak mencintai no kupu kak pegal lorong ini, no bawa jalan ini, no. Mana ro nak tempat studio ide. Hai, aku tempat nyo hanjir punya kekalan lepak kecil kiban malai lepak kecil nyo. Hana aku mencinta awak kamu kamu nak ja. Hai, baik lu tak kaya tolong. Kaya hurau ke tega Sungguh tega dirimu sayang Kau hinakan Bagai nasib Orangnya nak lulubi orang di sini ama apa? Ji eh, mana nak kerja orangnya? Hana kerja orangnya ama. Kalau lulubi pak bunuh pak kerja? Hana urus om tiro api. dengan. Engkau lulubi sama apa? Ji. Yeah titik kemarin kan? Iya. Apa yang di sini? Belajar aja. Oh, Oh minum air? Oh, dengan siapa pergi? Kenari. Oh, abang pulang dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Aduh, ada bin. Bayar baju hujung Ngapain duduk di sini? Tak tahu ini depan duduk orang tua. Sebelah sana duduk. Ngapain ini di sini? Dek, dek, yuk kita pulang. Mungkin di sana dapat kasih yang ribu. kau jangan mengganggu gua kau pasti kau jauh gua. Yang anda merasa sekali terjemoh itu dia anu mengingat. Bisa beri Pas kali ya. Tapi satu yang enggak pas Allah. Tengok api dulu lah. Yang mana cerai yang udah tahu ni? Aduh, parah. Kenapa kau tinggalin saya? Kamu pergi ke Medan. Seandainya, kalau parah ada di sisi abang, tak ada abang jadi kayak gini. Mengapa kamu pergi ke Medan kau tinggalin saya di sini? Om, boleh, Om kami dapat boleh minta nasi sedikit. Di sini enggak jualan nasi, yang ada jualan kopi di sini. Kalau ada mau nasi, pergi ke dalam ambil meja atau di luar? Tidak boleh. Boleh? Boleh juga. Sekarang ha? ya? Ya. kupat namanya namanya itu hidup lebih kursi Ada ngapain, Dek? Tadi kursi, Ngapain, Dek? Kursi. Mama mana, Dek? Ada. Ayah? Ada. Jadi, Adik, kita sama siapa sekarang? Ada, ada rumah. Nggak ada rumah, Adik? Ini ya, Adik ini? kerja. Ya. Adik kenapa kerja? Kalau nggak kerja nanti nggak kasih nasi sama Om itu. Om mana? Om itu. Tunggu ya. Iya. Biar Om panggil. Kita nggak kerja tuh, nggak kasih nasi. Sorokin dong. toke cokki gede oh. dong. Rok roki. Ya. Oh. Minyak rok roki pekan Pak Nemnya itu di kursi lah. Saya ambil putu bi dah nak buk, cakup tinggi pun Ya jatuh. Saya pergi balong ke lagi hang. Pergi balong je, pergi hang bawa kada ke. Ila kebu bakro ke. Memang betul ini ila kebu bakro. Tapi daripada hana mengang ini lo. Buta ucap kufi. Nama dia dia tu luar. Kemai ro ke hana kedepunya nanu anu melanglang hana tak pernah pergi balong tanyo. Hana di pegal lagi yang bakro. Ilong hang biarkan lagi ngo. Oh. Ilong kan toke memang urung biasa tapi hati ilong lebih lebih dari ro ni lebih haya mulia dari Hero ni. Tapi Hero ni nak kena mik no, anak ah, you beli. Menyenjak kena ni atuh ah, lu. Awai duk baju pisang Hero, ini atuh ah, lu kena. Gede-gede lu pai yang gelap kena lu san lu. Ni kau masalah aku atuh. Ni masalah anak mi. Ku pun tayo buat ba anak mi. Punya tanya nak fikiran urusan kena ya, baik lagi nyan lah. Tapi ibu minta pemukuh raja, lu kurung kena. Baik lagi nyan, Ruan dengan lu, baik tak aja. Eh, ya. Kalau adik kan tidak pun tidak punya rumah, ya. pulang ke rumah abang aja ya. Ya. Enggak usah kerja, biar biar om yang beli nasi inti. Ya. Yuk, yuk. Hai, how are you, Ayan? Ikaw may nung tumuhin ako niya. Ito na nung lung, ba? Ito na nung lung, ba? Ito na nung lung, ba? Ito na nung lung, jadi ilake bui nambah kedai ah, yang Haibi Lumpur molo boleh Kita macam kau kalau ada adik ha, yang Kau sedih aku bang ni Kau pernah sedih aku Saya akan je Dokai pungo je Jadi tidak aku berai dokai dah eh. Mana aku Mana nama ilai je Mana nama aku Ya Aku berai dokai je lah Ayah Hanabi Hanabi Hanabi Anda sudah sedar Dia lu lupu-lupu kau je yang menutupkan dengan lu Alah kakak rumah Lumpur Lumpur Pagong ng pepe dahan ah. Wan dala. Wan ng pepe ne. Pagong? Na ulu mo ya gandong gede lu ni pulu ke ya gandong ya waktu lu. Puher puher foto man ana men ekayu kerja. Si ban tayu kerja ya kebu. Cuma ana men ele kebu eh, yang kebi bu man mano. Cuma ana pi kerja em eh, kabi bibu macam ino ino. Hanam ke gudau bibu ino. Tu pun ah, ah, kata yang dan demi yang dua dua roya kata jauh dah pupu dah pupu beo boleh. Dari kerja lah, kerja kan oh, eh, lah, ni lah. Kerja kerja. Kau tu pergi kan? Ya. Oh mak. Eh ni bela gaya ni kan lo. Kuda ni orang yang asyik kuda ni menipu. Kau tu pergi kan? Lo tu pergi no kerja yo. Ya tu pergi beo beo puri. Yo. Oh mak. Ada kau. Ada kau ke rumah? Ya, ini. Alah, bak kujak bak kedai iya, e, ah, dia kuna je e, ah. iya, bi kita tak kau lek. Oh ya, dia je ah, bang. Kuna je iya rencana ini nan, nan je iya bang. Baik, saya langkah sama sama. Eh, kenan, eh kenan bang. Kemana ini nan? E, ah, na thang iya, kafe sebaik nan bang. Baik, saya je iya dek. Mana pergi? Hah? Mana pergi? Ayah, ayah tinggal berdua dah. Lah, mesti teh botol dingin. Ya, ada. Bat, nyak ino bang. Ino? Haa. Ha. Dia lapar ino menunjukkan. Nyam. Nyadu bang. Yang pun, yang pun, yang pun dia ni. Hai, ini barang apa je yang nama sadar. Ino dumpu naik mekat iya. Ino langganan kah? kat trip kah? Ino langganan bang. Bagaimana? Ha, Haa. Cukup. Hmm. Nadu bang. Hai, hai. Haa, dumpu iya bang. Bek tak guna nadu dengan lung. Ya, ya, ya. ya. Haa. Ha. Kau kat okey bi. Hana lah, eh, eh, dia lagi. Sao dokey bi no? Hai, dokey na yang eh-eh dia bi. Tidak tak banyak lah dokey. Takkan lu buah halung orang kerja. Kau guna hijau, guna mengah, sehingga hat, tuput. Kapal lima, kau hanya rawa lu. Oh, kau jalan macam tu, hobi. Eh, abang. Oh, mak. Alah, habis. Kibang apa apa lu, yang? Alhamdulillah, kak, no. Ha-ha. Apa kaya, ya? Nyorakan kita, yang, habis. Ya. Kali kejap, guna pun, guna, guna, guna. Tahu kau, cik, ya, kenapa? Bakar, dek. Mangka. Oh, apa ingat juga. Bedri. Kalau kerja menuai tak pegat dia. Oh, baik menan. Ku bayu ai lo. Kan tak apa balai lo ni. Ha.